Sí, sigo, persigo lo que hago, lo que contigo No siempre hago el bobo haciendo versos agresivos Pero tranquilo bobo, que lo hago todo loco Te acribillo con léxicos explicativos Yo determino tu actitud, al minuto ya comprendo todo sobre el sujeto Y suelto one hit, hit quieto detrás, no huirás, la solución tendrás que enfrentar. ella a tu miedo ganar, ganas de triunfar, a tu modo saldrás. Adelante, Siempre he sido elegante, llevo adornos brillantes, Siempre, Siempre he sido elegante. y sigo Lo que doy, lo que recibo, menos hacer el tonto Más serios ritmos, pero memo, no temerme Está tanto llanto, por tu padre, por tu madre tendrás que seguir de lo que paso rapeo, lo que cuenta dar ejemplo Lo que cuento en vida no son mentiras, primo sigo, sigo, persigo lo que doy, lo que consigo No siempre hago el bobo haciendo versos agresivos Pero tranquilo, bobo que lo hago todo loco, te acribillo con léxicos explicativos, determino tu actitud al minuto, ya comprendo todo sobre el sujeto y sueldo one hit, one hit, hey. Todo nada, pasta gasta, todo nada, pasta para gastar. Ey, todo nada, pasta gasta, pasta, pasta. Ey, ey, ey, todo nada, todo nada, pasta gasta, todo nada, pasta para gastar.